¿qué te crees, búho? ¡Te voy a hechizar! Uh, ¡Oye, no! ¡Aquí estoy! <laughs> Hagan silencio, chicos. Uno, dos, tres, ¡vamos! ¡Me encanta cómo hace este pájaro! ¡Woo! ¡Qué bien! ¡Sigue bailando, chicos! ¡Sigue bailando! Oye, dame mi casa. No te lleves mi casa, por favor, es mía. Oh. <laughs> Uh, ¡Qué bien! Vamos a bailar. Oye, Perico, ¿qué te pasa? Oye, no lo hagas. Oye. Bueno, está bien. Vamos a disfrutarla. Oh, oh. Ah, oye, me dolió. Uh, qué divertido! Oye, lindo Perico, ¿qué estás haciendo? ¡Estás haciendo compras! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Así se hace, Morsa! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Buen trabajo, chico! Oigan, chicas, vamos, todas adentro, sí, todas adentro, pasen una por una. ¿Quieres rockear? Sí, ¿quieres rockear? Vamos a rockear aquí. ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Uh! ¡Oye! ¡Qué bien! Soy una ventana y tengo mucho frío. ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡Detén! ¡Oye! ¡Detente, por favor! de mi camino! ¡Porque me las voy a comer! ¡No! ¡Por favor, ayúdenme! ¡No! ¡No me lleven! ¡Por favor! <laughs> ¡Oye! ¡Me encanta la nieve! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! Hmm. Quitamos un poco de hielo por aquí. <laughs> Otro poco de hielo por aquí también. ¡Oye! Uh, ¡Me encantan las monedas! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! Uh, se ve bien. A ver, tengo una idea. Bien, vamos a hacerlo, perra. ¡Vamos! ¡Hazlo!